las comunidades de nuestra propia vida colectiva, desde principios de solidaridad, de sostenibilidad, de hermanamiento con el planeta que nos da la vida.